no sabe nada de mí Ahora estoy de camino a lo que quiero conseguir Y juro que llegaré, no me da miedo morir Cambio de color el vaso Están hablando sí, y no les hago ni caso Gang, de tu mierda yo ya paso Ella zorra pero yo le doy un repaso Si me fallas una vez, no hay otra oportunidad dejar Siempre estoy arriba, ey Nunca me van a bajar, I can't trust no go You know I be smoking dope, ho, ey I be sipping all this strength ho, ey Guess I can't trust this all no No confío en tu palabra si no eres de mi team Esa gente habla mucho, no sabe nada de mí Ahora estoy de camino a lo que quiero conseguir el vaso Están hablando shit, ey, no les hago ni caso Gang, de tu mierda yo ya paso Ey, a zorra pero yo le doy un repaso Yeah, I'm the top bitch, so play with my name, gon' see this bitch To my tensor face on mess, I catch me off, he gon' die real You ass nigga be counting change. From ass nigga, we cannot relate. Subject the to status, you ain't getting paid. You know how I'm rocking this shit's not a game. nigga pretenders, I swear that they pay. My life like a movie, I move like a stone I put in a smile and be dumb with pain. No confío en tu palabra si no eres de mi team. Esa gente habla mucho, no sabe nada de mí. Ahora estoy de camino a lo que quiero conseguir y juro que llegaré. yo ya paso a zorra pero yo le doy un repaso I can't trust no moho hey. you know I been smoking dope ho hey. I be sipping all this drink ho hey. guess I can't trust these old no